нұрбек мына жайқы каникулда мен қаяққа <sighs> алып барып келесің білбеймін қаяққа алып барып келейін Е-е, сюрприз қылбайсың ма? так эмне кылсак анда қына алып барып таштап келейин э апамкынабы ооба болобу макул а кышындачы жаңы жылда жаңы жылда эмне сюрприз кыласың мага жаңы жылда ол барып алып келем да жаңы жылда апаңкынан сені кышка чейин апамдын үйінде болом